ta pensée Senti l'esprit me voltiger et puis me fait une idée sous sa que t'es raconté Jésus-Christ t'es cloué pour te laver péché Foyot te crucifié pour me t'es capable de sauver Yahweh encore comme le nous dire merci Jésus, Jésus, Huawei. La vie a son tableau, petit pas la divine dessinée, c'est bon Dieu